Kau tak kerja ni Asfar? Hmm, mesti Oh Kerja apa? Mesti ganti apa? Christmas tu? Oh ganti, tapi Christmas kau triple ke? Mungkin lah Biar tak Tak Saya mengganti sambung lah <laughs> Dia dah, dah dia bagi Christmas punya ganti cuti tu dia tak bagi triple. Pandai dia, hmm. pandai. Hmm. Apa punya nama lah Horny Gay Fairy What the fuck Cuma lagi lagi bermanfaat Untuk manusia sejagat Baik mana? Bagi aku level 3 ke? Hmm. Lucky blood. Why? I fucking lag like shit. Berapa Mahal dah. Berlimit. Tak rasa ada... Okay. Ah. Yeah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Whoa! <laughs> Aku roh main lagi sekali. Mari di sini ya. Aku tak nampak Vijay ni. Ya, ada ya. Oh, Hakim. Woohoo! Oh, Nami. Ambil, ambil. Come in! Shit, yo! Ayah. Itulah pasal. Ya je lah Ambil bulu balik Opa Ya Up Ah, dia guna heal, bagus Nyerap babi Hahaha <laughs> ya, güey, tío. ¡Woo! Bye. ha, Bien, en la. Eh. Up. Oh, nice lah. Dulu dia dapat bunuh. Alah, masuk. Oi, dia masuk lah. Hmm. Ah! Luck! I miss you, baby! Run! Yeah. Oh, dia dah kuda. Yakin tak? Ah, aku perlukan jas. Yo. Oh. Minion dah masuk Kau nak hati macam mati dengan lompat gua. Ah! Ah! Ah! Ah! <laughs> Selamat. Ha ha ha.